Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Bu sohbetimizde sizlere cin ve ins bahsinin detaylarını açmaya çalışacağız. Çıkış noktamız şurası ki, şu an yaşadığımız dünyada insanlar cinlerle iç içe yaşadıklarının farkındalar mı? Göstergeleri ele alırsak hiç farkında değiliz. Bunun sebebi Birinci e, büyük sebebi bilgisizliğimiz. Bu sebeple bu bilgiyi A'dan Z'ye tekrar açmak ihtiyacı duyduk. Çünkü hayatımızın çok büyük bir parçası ve e, bilinmez şekilde e, sürüklemeye çalıştığımız büyük parçamızı oluşturuyor. Şöyle söyleyelim. Hz. Adem ve eşi dünyaya indiği zaman Mescid-i Haram denen nokta, haram yer demektir. Kime haramdır bu nokta? O gün dünyada yaşamakta olan cinlere haramdır. Bunun sebebi nedir? Hz. Adem ve eşi dünyaya geldiği zaman e, dünyada yaşamakta olan e, cin alemiyle çok hızlı bir şekilde savaşa ya da alışverişe ya da paylaşıma girerek hızla karışılmasın şeklindeki koruma biçimiyle efendime söyleyeyim Mescid-ül Haram'ın çevresi melekler tarafından korunmuştur. Bu bilgiyi nereden alıyoruz? Bu bilgiyi hadislerden alıyoruz. Hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hacerül Esvet'i anlatırken buradaki Hacerül Esvet siyah taş demektir. Siyah taşının cennetten geldiği vakit, Adem Aleyhisselam'la beraber dünyaya geldiği vakit siyah olmadığını, bir cennet yakutu olduğunu ve zamanla bu taşın siyahladığını e, bize beyan ediyor. Ve Hacerül Esvet'in bu taşın cennet yakutu olarak dünyaya geldiği zaman e, bu alanın, Mescid-i Haram alanının çevresinin meleklerle korunduğunu ve Hz. Adem'in bu korunma alanının içinde var olduğunu ve sonraki dönemde diğer alemle birlikte hayata devam ettiklerini çok net olarak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bilgisinde de iblis Hz. Adem'in cennetten arza geçmesine, çıkmasına sebep olan iblisin cinlerden olduğunu onun cinlerden olduğunu bize anlatıyor ve cinlerin o sırada dünyada olduğunu bilgisini de veriyor. O e, sırada e, Hz. Adem Aleyhisselam efendime söyleyeyim arza inerken e, iblisin e, dünyada neler yaptığına bakar isek yine hadislerden aldığımız bilgiye göre iblisin dünyada ayak basmadığı ve Allah'ın secdeye değmediği yer yok. Rivayete göre ismi de Azazil'dir ve sonra melek mertebesine ermiştir. Ve Allahu Teala'nın Hazreti Adem'i yaratmasından sonra meleklerle beraber secde et dendiğinde kim onun melek mertebesine erdiğini gösteriyor. Secde etmeyi reddederek karşı duruşa geçmiş ve ben senin yarattı. Adem ve Adem oğullarını yoldan çıkartacağım diye isyan edip asiliğini göstermiştir. Bu e, ele alırsak yine, yine bunun üstüne detaylı düşünürsek neyin göstergesi? Dünyada alnının secdeye değmediği yer yok ve cin soyundan yani Adem Aleyhisselam var iken cin soyu var ve dünyada yaşamaya devam ediyorlar. Bakın Adem Aleyhisselam geldiğinde cinler dünyada yaşamaya devam ediyor ve e, aykırı olan tarafları diğerlerinden çok daha fazla. Yani Allahu Teala'nın programının karşısında duruyorlar ve Hazreti Adem bir nevi ıslah edici olarak dünyaya geliyor. Birinci devreye kadar, birinci devreyi Nuh Aleyhisselam'a kadar olan e, bölüm olarak ele alırsak, insanlarla cinlerin irtibatları çok kuvvetli. İdris Aleyhisselam'ın hayatında İdris Aleyhisselam ve oğulları bir dağda yaşarlar yüksekte ve aşağıda diğer alem ve diğer alemin karışmış olan Kenan oğulları geçer mesela tarihte. Ee, tamamen e, dünya e, tahammülüne düşmüş, nefislerine uymuş insanlar, ilvecin topluluklarıdır onlar ve karışmışlardır birbirlerine. Hz. İdris'in oğullarına ve çocuklarına e, verdiği salık, e, öğüt de oraya inip onlarla karışmamaları yönünde. Dağdaki yaşamlarında kendilerini muhafaza etmeye çalışırlar. Nuh Aleyhisselam'a geldiğimizde ipi iyice kopmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi dahi tereddüt içindedir. Oğullarından bir tanesi ona karşı durur. Çok küçük bir azınlık olarak bir insan topluluğunu kurtarır ve diğer çiftlerden alarak yeni yaşamı beklemek üzere efendime söyleyeyim e, denizde suların üzerinde bekler ve sular durulduktan sonra tekrar yeni yaşam başlar. Yeni yaşam başladığında da yine cin faktörü devam etmektedir. Peygamber Efendimizin olduğu döneme gelene kadar bütün peygamberlerin hayatlarında araştırdığımız vakit görürüz ki cinler, cinlerin varlığı ve cinlerle olan savaş, mücadele e, son hız devam eder. Bunun en büyük örneğini ve en büyük fitneyi Süleyman Aleyhisselam zamanında görürüz ve cinlere karşı en kuvvetli e, unsurlardan birisi de Süleyman Aleyhisselam. Hemen akabindeki İsa Aleyhisselam döneminde cinlerle İsa Aleyhisselam'ın büyük savaşı vardır. Peygamber Efendimiz geldiğinde Peygamber Efendimiz'in ee, e, efendime söyleyeyim e, icraatlarıyla birlikte cinler atmosferin dışına ya da onlar için belirlenmiş bir alana kadar çıkıp ondan sonra geçemediklerini fark ederek ne olduğu araştırmak üzere geri dönerler ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın geldiğini ve e, bu yasal onun vasıtasıyla konduğunu anlarlar ve ne olduğunu görmek için Peygamber Efendimiz'in kıldırdığı bir sabah namazı sırasında gidip onu izlerler ve ilk defa Kur'an'ı dinlerler. İlk defa Kur'an dinledikten sonra ondan Kur'an'ı dinledi diye Cin suresi iner Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz onları toplayıp özellikle bir sure veya Kur'an okumuş değildir. Ne olduğunu anlamaya çalışırlar ve neyin ne olduğunu öğrenirler ki Peygamber Efendimiz'den sonra onlar sınırlanır, dünya dışına çıkmak e, ve kainatta ya da güneş sistemimizde yol almakla ilgili sınırlanır. Aynı zamanda dünyada da değişik yerlere yerleştirilirler. Bir kısmı çöllere, bir kısmı denizlere, bir kısmı dağlara yerleştirilir. Ve özellikle karşı duranlar Allah-u Teala'nın sistemine ısrarla karşı durup isyan içerisinde kafir olarak yaşamlarına devam edenler ısrarla insanların içinde yaşayıp insanları yoldan çıkartmak üzere hareket ederler ve etmekteler arkadaşlar. Şimdi asıl mevzumuz, videomuzun başında ele aldığımız konu ve baştan beri getirdiğimiz konunun özünde insan alemiyle birlikte cin alemi beraber aynı şehirlerde, aynı evlerde yaşıyor ve aynı hayatı paylaşıyorlar. Onlar bunun farkında ve e, bilerek isteyerek insanı yoldan çıkartmaya çalışıyor. İnsan olarak maalesef bizler çok azınlıkta bir grup olarak farkında olan var. Diğerleri olayın hiç farkında değil. Ve farkında olmadığı için gün geçtikçe cinnetler, gün geçtikçe cinayetler artıyor. Gün geçtikçe insan kendinden daha çok uzaklaşıyor ve bu oyunun içerisinde kayboluyor. Lütfen filmi baştan alalım. Lütfen neyin ne olduğunu tekrar idrak edelim. Bakın, dinler mevzu bizim yolda yürümemizin esaslarından en büyük imandır. Bizim iman ettiğimiz faktörler içerisinde savaştığımız varlıklar da e, yer kaplıyor. Bunlarla savaşımız olduğunu unutmayalım. Şeytanın Adem Aleyhisselam'ı dahi e, kandırıp yoldan çıkarttığını unutmayalım. Bunların güçlü varlıklar olduğunu unutmayalım ama insanın bunlardan çok daha güçlü olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla kendimiz olalım, hay olalım, kayyum olalım. Arkadaşlar. Ve e, gerçeğin ne olduğunu hatırlayalım. Göremediğimiz bir alemle savaşabilmemiz için imanımızın çok kuvvetli olması gerektiğini ve tekrar imanımızı ele almamız gerektiğini lütfen hatırlayalım. Selamünaleyküm.